ඉස්ලාක්ෂ එකොළොස් දායි සෞඛ්‍ය සේවා ඉස්සත් ලක්ෂ එක්දායි බෞද්ධ සැලසුම් මම්මා පිටම්මා ගොඩනැගිලි රුපියල් දස ලක්ෂයයි සුබදාතන සේවා රුපියල් ලක්ෂයයි එකතුව රුපියල් 68 ලක්ෂ 12000යි කුඩිය මුදල් පොදු පරිපාලනය රුපියල් 10000යි සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 255000යි බෞද්ධ සැලසුම් පිටම්මා ගොඩනැගිලි රුපියල් 33 කෝටි 39 ලක්ෂ 64478යි පොදු උපයෝගිතා සේවා රුපියල් 53000 5 ලක්ෂ 53 ලක්ෂ 81000යි සුබදාදක සේවා රුපියල් ලක්ෂ 5යි එකතුව 1 කෝටි 11 ලක්ෂ 480යි බලපත්‍ර ගාතු පොදු පරිමාණය රුපියල් 5000යි සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 27 ලක්ෂ 50000යි එකතුව 27 ලක්ෂ 55000යි. සේවා සඳහා ගාස්තු පොදු පරිපාලනයේ රුපියල් 9 ලක්ෂ 25000යි. සෞඛ්‍ය සේවා 3 ලක්ෂ 51000යි. භෞතික සැලසුම් ඉඩම් මා ගොඩනැගිලි රුපියල් 22 ලක්ෂ 25000යි. පොදු විපතා සේවා රුපියල් ලක්ෂ 5යි. සුබදාතන සේවා රුපියල් 1000යි. එකතුව රුපියල් 40 ලක්ෂ 2000යි. වරෙන්තුවා දඩ මුදල් පොදු පරිපාලනයේ රුපියල් 2 කෝටි 1.75000යි සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 6000යි භෞතික සැලසුම් රුපියල් 50000යි 5000යි පොදු විතා සේවා රුපියල් ලක්ෂයයි සුබදාතන පාදක රුපියල් 45000යි එකතුව 2 කෝටි 33 ලක්ෂ 1000යි වෙනත් ආදායම් පොදු පරිපාලනය රුපියල් 2 කෝටි 14 ලක්ෂ 75000යි සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 8 ලක්ෂ 20000යි භෞතික ධර්මයෙන් මම්මා පිටන් ගොඩ නැගී රුපියල් ලක්ෂ 7යි. පොදු උපයෝග උපයෝගතා සේවා රුපියල් 11 ලක්ෂ 61000යි. සුබදාතන සේවා රුපියල් 11 ලක්ෂයයි. එකතුව රුපියල් 2 කෝටි 52 ලක්ෂ 56000යි. ආදායම් ආධාර පොදු පරිමාණය රුපියල් 2 කෝටි 3 ලක්ෂ 15201යි. සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 5 ලක්ෂ 57 27600යි භෞතික සැලසුම් මම්මා ඉඩම් කොට නැගී රුපියල් 22 කෝටි 30 ලක්ෂ 47980යි ජල සේවා රුපියල් දසලක්ෂ හතලිස් එක්දා සයසීයයි පොදු උපේක්ෂා සේවා රුපියල් පත් ලක්ෂ දහනම දාහයි සුබදාදන සේවා රුපියල් හැට එක් ලක්ෂ හාරදාස් නමසි අන්දලියයි එකතුව රුපියල් පකෝටි හැට හතර ලක්ෂ පනස් හයදා තුන්සිය විසි එකයි මුද්‍රාවර්තන මුළු ආදායම රුපියල් 12 කෝටි 57 ලක්ෂ 22801යි. මුද්‍රාවර්තන වියදම් සාරාංශය වැටුම්පා දීමනා පොදු පරිපාලනය 22 කෝටි 28 ලක්ෂ 40702යි. සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 8 ලක්ෂ 57 85 ලක්ෂ 47200යි බාතුතලකු මම්මාතා නීලම් රුපියල් 1 කෝටි 28 ලක්ෂ 78580යි ජල සේවා රුපියල් 1 ලක්ෂ 47600යි කොටි උපයෝගිතා සේවා රුපියල් 5 ලක්ෂ 24000යි සුබදාතන සේවා රුපියල් 7 ලක්ෂ 14140යි එකතුව රුපියල් 60 6 කෝටි 28 ලක්ෂ 49222යි. ගමන් වියදම් පොදු පරිපාලනය රුපියල් 3,1000යි, සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 10000යි, භෞතික සැලුම් රුපියල් ලක්ෂ 2යි, ජල සේවා රුපියල් 1000යි, පොදු විපේතා සේවා රුපියල් 5000යි, සුබදාත රුපියල් 10000යි, එකතුව 5,27,000යි. සැපින්ම උපකරණ පොදු පරිපාලනය 27,50,000යි, සෞඛ්‍ය සේවා 10,50,000යි, භෞතික සැලසුම් 144,40000යි, ජල සේවා 1,70,000යි, පොදු විපදා සේවා රුපියල් 7,80,000යි, සුබදාන සේවා රුපියල් 9,05,000යි, එකතුව රුපියල් 70,95,000යි. ප්‍රාර්ථන වත්කම් අලුත් ඇඩියාව රුපියල් 10,15,000යි, පොදු පරිමාණ සෞඛ්‍ය සේවා 4,50,000යි, භෞතික සැලසුම් රුපියල් 50 5 ලක්ෂ 50 ලක්ෂ 50 ලක්ෂ 56 ලක්ෂයයි ජල සේවා රුපියල් 30000යි පොදු විද්‍යා සේවා රුපියල් ලක්ෂ 8යි උපසාධන සේවා රුපියල් ලක්ෂ 20යි එකතුව 9 ලක්ෂ 93 ලක්ෂ 95000යි ප්‍රවාහන අවශ්‍ය දේ සේවා රුපියල් 29 ලක්ෂ 14000යි පොදු පරිපාලනය සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 15 ලක්ෂ 10000යි භෞතික සැලසුම් රුපියල් 3 ලක්ෂ 35000යි ජල සේවා රුපියල් 50000යි පොදු විතා සේවා රුපියල් 962000යි සුබදාන බාධන රුපියල් 2,29,29,20000යි එකතුව රුපියල් 8694000යි පොලි ලාභාසා දායක මුදල් පොදු පරිමාණ රුපියල් 1000යි භෞතික දැනුම 8,70,769යි පොදු විතා සේවා රුපියල් 2,91,121යි එකතුව රුපියල් 11 ලක්ෂ 61991යි. ආදාර මුදල් පොදු පරිපාලන රුපියල් 21000යි, සෞඛ්‍ය සේවා රුපියල් 2000යි, භෞතික සැලසුම් 1000යි, ජල සේවා 1000යි, පොදු විද්‍යා සේවා 1000යි, සුබදාතන පාදුකම් රුපියල් 32 ලක්ෂ 31000යි, එකතුව 32 ලක්ෂ 57000යි. විශ්‍රාම ඇතුම් විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ප්‍රතිලාභ පාරිතෝෂික දීමනා පොදු පරිපාලන රුපියල් 74150යි, සෞඛ්‍ය සේවා 261900යි, බෞද්ධ සංකල්ප 1000යි, සුබදාතන සේවා පාගම 87300යි, එකතුව 424350යි, පුනරාවර්තන වියදම් සාරාංශ එකතුව 9 කෝටි 34 ලක්ෂ 3563යි 756යි. එදා සිදුතුනේ ප්‍රාර්ථනා ආදායම් වියදම් සාරාංශය. මූලධන ආධාර ප්‍රාර්ථනා මට්ටම් වැඩි දියුණු කිරීම 2 කෝටි 10000යි. සුබදානක සේවා රුපියල් ලක්ෂයයි. 2 කෝටි 110000යි. වත්කම් විකිණීම් භෞතික සැලසුම් රුපියල් ලක්ෂයයි. ජල සේවා 1000යි 1 ලක්ෂ 1000යි. ප්‍රාර්ථනා ආදායම් එකතු රුපියල් 2 කෝටි 211000යි. අතිරික්ත පුනරාවර්තන ආදායම මේ මොහොත වෙනකොට එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ පිළිගත් රටවල් 212 අතරේ වැඩිහිටි නිවාසියක කට්ටියක් නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවක් තියෙනවා. ඒ අතරේ මත් දවසේ කලවිල රාජ්‍ය සභාවල් වෙන අපේ නියෝජනයේ සහිත මේ මොහොතේ ඊට සමාන්තරව 20 23 වසර වෙනුවෙන් අයවැය සම්බන්ධ සංවාද විවාදයන් උදේ තියෙනවා. පයිතුලා යම් තාක්ෂණික කර්ණ කීපයක් මේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඒකම අපේ ගම් සභාවතුමා ඉදපත් කරපු ප්‍රකාශයේ පත්‍රකය මම හිතන්නේ ඔබතුමා කියුවා. ඉටි අඩියේම කාබනික පොහොර සංවාදයක් අරගෙන ඒ මොහොතේ මතුණා. ඒ නිසා මේක සමගාමීව ජන ජීවිත වගා කටයුතු වලින් ඈත් වෙනකොට ඒක අර්බුදය බවට පත් වෙනකොට මේ රූපවාහිනී කැමරාවෙන් කිසි දිනක නොආපු අපේ ගමේ අම්මලා අරගෙන භූමියට ආවා. අන්න සාධාරණයි කරුණ. සංවේග ධනකයි ඒ වකවානුව. අපේ පවුල් සංස්ථාවේ ඇතුළු වුණත් මේ පවුල් සංස්ථාවේ බැඳීම රඳාපවතින්නේ මූලික පදනම ආර්ථිකය නම් ඒ ආර්ථිකය බිඳ වැටෙනකොට අර කියන බැඳීම් එකින් එක එකින් එක ගැළවිලා ඒ සියලු සබඳතා විවැටලා ඒ පදනම විතරලා යන මොකද රටක් හැටියට අපි මේ ජීවත් වෙන මේ සමාජය ඇතුලේ එවැනිම පදනමක් තුල පිහිටපු ආර්ථිකය බෙදවන්නකොට අපි අර පුද්ගල වන්දනා සහිතව බොහොම ආකර්ශනීය නායකත්වයෙන් ඉපස්සේ ගිහිල්ලා ඒක තුල මේ රටේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථිකය ගොඩනගන්න බැරි වෙනකොට අපි කාතුළු වුණා තර හැංගීම් බර හිටු මිනිස්සු මේ යන ඒ හැංගීම් බර නිසා මේ යනකොට මතුවෙන්නේ උද්‍ය හා සමාන්තරව එන රළු පෞරුෂය. එතන හැඟීම් නැති හැඟීම් මරණ මිනිස්සු අපිට ජීවත් වුණා. තමන්ගේ බඩ වියතට අපේ දුවා දරුවන්ට අපි කාලයක් බැහැර කරපු කාරණා සාලයක් අපේ දරුවගේ බත් පිටාට දෙන්න බැරි සමාජ වක්වාණුක අපි ඉන්නවා. කටින් කතා කරගන්න බැරි කරවල කෑම දෙකක් නැති විතර ගෙඩියක් දකින්න බැරි අපේ දරුවෝ බත් පිටානේ අපි පෝෂණය ගැන කතා කරනවා. මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා මේ පන්දිදාසේ. අපිට ත්‍රිවිධ දිනවා සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. මම කියන්නේ ඒක දේශපාලන වියාම කියන්නේ. තරු සභාවක පරිශාය. දිල්ලිදී. ඔය මෞර්ය වාර්තා පත්‍ර වාර්තාවක් තිබුණා. අදාළ ඇමතුමාගේ සංවිධාන මගපෙන්නේ මේ අර තමයි ඒක සිද්ධ උනේ කියලා. තමක් නෑ ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒක විය යුතුයි. මම සතුටු වෙන්නේ පෝෂණය වුණ හෝ ලබා දිය යුතු මාතෘ මව්වරු 400කට ඒ වටිනා දායාදය ලැබුණ නිසා මම හිතන ලක්ෂ 40ක් විතර වියදම් වුණා කියලා තියෙනවා. බොහොම සන්තෝෂයි. ඒ මව්වරන්ට වැඩිය ඒ බිහිවෙන දරුවන්ට හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා නම් හොඳ මානසික මට්ටමක් හැදෙනවා නම් ඒක තමයි අපි හෙට දවසේ දුන්න ආයුධය. ඒක සමගයෙන් සම්බන්ධ සන්තෝෂිනා මොනම විචාර තිබුණත් ඒ විවේචනයේ අපි සහභාගී නොවීම සම්බන්ධයෙන් වකින් බාර ගන්නවා පුද්ගලකෙන්න මම. ඒකම මම එතනම පටන් ගත්තොත් හිරු සහ මෞකිවි අතර තියෙන අවියෝජනීය බැඳීම. ශේෂ දාර්ශනිකයෙකුළු ඒ වගේම කතු කතුරේකුළු මැක්සිම් ගෝහි හිරුගේ රැස්චල්නුත් මවගේ කිරිවලුත් ලෝකෙ දිනුනායි කියලා ඒ සාහිත්‍යකරුවෝ කියලා කියනවා. හිරු ලෝකයටම ආලෝකය දුන්නා. මව තමගේ පවුලට සමාජ කුටුම්බයට ඒ ආරක්ෂාව ආලෝකය දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ පදනමේ ඉඳලාම තමයි මේ සමාජය ගොඩනැගෙන්නේ. සමාජය හැටි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අද දවසේ වෙනකොට මේ රටේ ඉතාමත් අකාර්මික වටපිටාවක් ඇතුලේ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ අද සම්මත වෙන අයවැය ඩොලර් කෝටි 800 බිලියන 7ක් ආරක්ෂක වියදම වෙනුවෙන් අනුමත වෙන නියමිතයි. ඊටත් වැඩි. ඒකම සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දෙකම එකට එකතු කරොත් ඒකේ මුළු වගේ වෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 370ක් වගේ. ඇයි අපි ඒ රටේ එච්චර ආරක්ෂා වියදමක් වැය කරන්නේ නම් සභාව වුණා. ඊට දවසේ අනාගත වෙනුවෙන් නිරෝගී ධර්ම පරම්පරාවක් වෙනුවෙන් නිරෝගී මානව ප්‍රජාවක් වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 400ක් වෙන් වෙනකොට ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඒකට ඒ ඒ සමාන්තර වියදම තුනේ පිළිනනකොට රටේ ආරක්ෂාවට කොයි රටකින්ද තරණයක් තියෙන්නේ අධ්‍යාත්මික තරණයක් එමත් උතුරේ යුද ගැටුමක් නැවත එල්ඩී සමුදන් නැගිටීම නෑ මෙතන ඇත්තටම පැහැදිලිව තියෙනවා මේ යන මේ පවතින යථාර්ථය ඇතුලේ තවදුරටත් රටක් ඇඩියට රටේ ජනතාවට පවතින බැරි විෂමාකාරී සමාජ වටපිටාවක් ඉදන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් අර කොතුමා කිව්ව එන්ජිஓ සංගම් හෝ වෙන දේශපාලන කණ්ඩායම් වෙන්නත් පුළුවන් ඒක තමයි සමාජ ගතික ස්වභාවය ගැටෙන ස්වභාවය අන්න පොඩ නැති වෙනකොට කුසල ආහාරක් නැති වෙනකොට මොළයට කල්පනා වැඩි වෙනවා. නිරෝගී ධර්මංගේ. ඒ නිසා අරගල වලට අයිතින් ඉන්න අරගල වලට රටේ ජනතාව සූදානම් වෙන්න පුළුවන් මේ. ඒ නිසාම මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල කරපු සමීක්ෂණයක් ඇතුලේ මම හිතන්නේ පහුගියස්ක ලංකාවේ පත්‍රයේ මේක තිබුණා. මේ වෙනකොට निराහාරව සිටින ලාංකීය අපේ ජනතාව ලක්ෂ 62 කට ඉක්මවලා ගිහින් ඒ ලක්ෂ 60ක ඇතුලේ ඊට හරි අඩක්ම ලක්ෂ 29ක්ම අපි අහිංසක දුවදරු බඩගිනි මේ පහුගිය ඉරිද දවසක මඤ්ඤංගනේ දහම් පාසල දරුවෝ 61 දෙනෙක් කඩන් දාලා වැටලා තියෙනවා මම මීට කලින් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපේ කරු කරුණාන්ත මන්තුමා කිව්වා එහෙම දරුවෙක් අපිට අහන්න ලැබිලා නැහැ කියලා ඒකම මේ බරපතල ව්‍යසනය මේ එකපාරටම ආව දෙයක් නෙමෙයි කාලාන්තරයේ තිස්සේ කාලානුරූප වගමන අපි කාමනික වගා සම්බන්ධයෙන් රසායනික පොහොරෙන් කාමනික පොහොර දක්වා ආපු කියවන් කිරීම ඇතුලේ අපි ගොඩක් රචනා ලියුවා මම හිතන්නේ ගිය අගෝස්තු මාසේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ඔව් මේ වසරේම අගෝස්තු දැන් ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තුවේ මේ සම්බන්ධ ලොකු සංවාදයක් ගියා කාබනික රසායනික සංවාදයක් ඒක ඇතුලේ මම හිතන්නේ මේ හැම අර්බුදයක් පිටිපස්සෙම ඒකට සමාන්තරව ඒකට තුර්ධනක ගැටලු ගන්නවා මතු වුණා ඒ වගේම ඒවට අපි දැන් මුහුණ දෙනවා ප්‍රායෝගිකව මං කියුවේම වසංගතය එක්කම අපි යන්නේ සාගතයක් කියලා. කොවිඩ් වසංගතය බොහොම අකාරුණිකයි. තාම ජීවත් විය යුතු අහිංසක අපේ මිනිස්සු තිස්දහකට හත්තාවට ආසල් පමණක් මේ ගියා. පහුගිය දවස්වල ඇතිවෙච්ච ඉන්ධන අර්බුදයත් එක්කම මම හිතන්නේ පාරවල් වල පෝලිං වල ඇදලා මරුණු ජීවිත ඒ වගේමයි. මේ හෙට දවසේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු විවිධාකාරයි. යන්න ගන්නවා එක. හෙට දවසේ අපි දරුවන්ට ඕහලේ තව සතියකට දෙකකට බෙහෙත් තියෙන කියලා ඒ අදාළ වෛද්‍යවරු කියනවා. එහෙම සෞඛ්‍යයක් තියෙද්දි මෙවැනි අර්බුදයක් තියෙද්දි මේ මොහොත වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ආයෙ වේදී මම හිතන්නේ හෙට දවසේ මේ ජන ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් කා වෙනුවෙන්ද යෑවේ කා වෙනුවෙන්ද ඒකේ ඇතිවෙන පණ ප්‍රයෝජන කියන ප්‍රශ්නය අපි ඇසිය යුතුයි ඒ ඉහළ මහතැන් වලින් මේක කා වෙනුවෙන්ද කියන එක. ඒ නිසාම මම ඒකට සමගාමීව අතු කළ යුතු කියනවා මේ අපි කලේ වෙන ප්‍රතිසභාවේ අපි නියෝජනය කරන අයවැය ඇස්තිමේන්තුව ඇතුලේ මම හිතන්නේ මට මතකයි ගිය අයවැයේදී මම මේක මතු කළා දැන්ටත් ලොකු බරපතල අර්බුදයක් මේ අපේ ගලව නගරේ හැටියට මුණ දෙනවා අපේ තරුණ ප්‍රජාව. අති විශාල වශයෙන් අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය මම මේක ප්‍රචාර කරන සඳහන් නෙවෙයි ධර්මාධවනි හිතතුන් හිතතුනි අයිස් කියන අති අන්තරායක භයානක විස වර්ගය විස මත්ද්‍රව්‍ය ගලව නගරේ ආක්‍රමණය කරලා ඉවරයි. දැන් ඒක ලොසින්ජර් හැටියට ටොපි හැටියට, චොකලට් හැටියට, ලොලිපොප්ස් හැටියට කඩවල විකුණන්න. ඒ වගේම වෙන ජාවරම් කියන ඒවා අලෙවිනවා. මේක රට පුරාම දී ප්‍රයත්න පාදින එකක්. අපේ තරුණ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ පියනියෝ මේක ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. මේක බරපතල ඇබ්බැහි කාරණයක්. මේ හෙට දවසේ අනාගතේ බාර ගන්න අපේ પરම්පරාව. අපේ කාලේ ඉවරයි. අපි බාර දී දුන්න රට. පාඩම් කරන්න පහසුයි කියලා ඒකට තරුණ දරුවෝ යොමු වෙනකොට තුන් තිස් පැය තිස්සම නිදවරාගෙන ඉන්නවා. තමගේ මොලේ සයිල බියලක. කොහොමද අපේ අය මේ වාර්තා තුනේ 23 වෙනුවෙන් ඒ තරුණ දරුවෝ වෙනුවෙන් කුමක්කෝ මතවාදී මේ එහෙම නැත්නම් බුද්ධ සංවර්ධනයේ වැඩපිළිවෙල. පයිතර අපිට මගෙරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ මොහොතේ ලෝකේ සිසලා යන බරපතල මාපියාව එක. පත්‍රව ජාවාරා ඒක ගැන මීට වඩා අපි සැලකිලිමත් වුණා නම් මම හිතන්නේ ওই තිරසාර සංවර්ධනය කියන මාතෘකාවේ ලොකුම කොටස කියලා එතනට. ඊට දවසේ අනාගතේ. ඒකම අපි දැන් ඒක ඇතුළේම තියෙන අන්තර් සම්බන්ධය තමයි වරෙන්තු දඩ වලින් අපි ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අරමුදල්. මේ සභාවේ අරමුදල් ශක්තිමත් කිරීමේදී මේ ඊය අයවැය මේ සම්බන්ධයෙන් මතු කළා. අපි බලාපොරොත්තු වුණා විසි ලක්ෂ ඔව් විසි ලක්ෂ රෙකෝඩ්යේ එක් ලක්ෂ හැත්තමන්දාව නේ ඔව් නමුත් සත්‍ය ලැබීම් තියෙන්නේ ලක්ෂ එකොළහයි අපි ඒකම බලාපොරොත්තු වෙනා මේ මොහොතේ අර කියන අර බුදුනම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක ඇතුලේ නැවතම සඳහන් කරන්නේ ද්‍රව දරුවෝ තව අයිසෝට ගොදුරු වුණාවේ. තව මත්ද්‍රව්‍ය නැබ්බැහි වුණාවේ. තව ගොදුරු වුණාවේ. අපි අත්තනු ගන්නම් අපේ ආරක්ෂා ආරක්ෂාංශ යොදවලා ඒ සඳහා මර්ධන ක්‍රියාමාර්ග යොදවලා නීති පනවල උසාවි විදාලා දඩ ගහලා ඒක අපි අරමුදල් ලබා දෙන්න. අපි නිහඬව කරන ප්‍රාර්ථනාවක් ඒක අපේ දරුවෝ නොකොට යොමු කිරීම. ඒක සුදුසුද? ඒ කොයිතරම් කැමද අපි දෙන්නේ? මම දන්නේ එතන අපි වරද්දගත් උතරක් කියලා මට හිතෙන්නේ නැහැ. ආදායම් පැත්තෙන් හිතුවොත් හරි. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ සභාවෙම ගරු සභාවෙම යෝජනා වුණා. අපි වන්තුරු දෙපාර්ශ්වයෙන්ම මීට වඩා නිර්මාණශීලී පොදු අරමුදල් කොටනකින් වෙනුවෙන් මීට වඩා ජනනාත්මක අරමුදල් කොටනකින් වෙනුවෙන් අපි අලුත් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරා. තාම අපි දෙන්න බැරි වුණා ඉන්න කරු සභාවතුමනි. ඒක නොවන තාක් අපි අර වරෙන් ගඩ මුදල් බලාගෙන ඒ හීනේ අපි ඇතුලේ තියෙනවා. නමුත් මේ සමාජය තල්ලු කරන්නේ එතෙන්ට අපි හෙට දවසේ තිරසාර සංවර්ධනය අපි හිතන්නේ හීනේ කිව්වත් බලාපොරොත්තු බෑ. ඔය කියන ආරක්ෂක අරුමුද අතර කරන්නෙම ඒ දරුව මර්ධනය කරන්නම් අරගල වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන එහෙම නැත්නම් මොළ විනාශ කරන දරු පරම්පරාව. මේක කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සමාජයේ හැඟීම් ඇති කීකරු දරුවන් අංගොඩ මුල්ලේරියාවට සමාජ හැඟීම් ඇති අකීකරුගරු තරුණ කොටස් වැලිකඩ බූස් මැගසින්. ඒක තමයි මේ නීතිය සම්පාදනය වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ආරක්ෂාව තර කරන්නේ. එහෙම පරපුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ රටේ හිටවසක් තිරසාර සංවර්ධනය කිසි ලෙසින්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ සභාපතිතුමනි. මයිතන වෙනත් ආදායම් යටදී 60 සිල්සියටදී අපේ දරුවේ විකුණුම් අපි වෙනදේශයක් කළා පොදවස්වල අපි එකෙන් බලාපොරොත්තු වුණු දේ තමයි ලක්ෂ පහ. නමුත් අපි ලබලා තියෙනවා අත්ලක්ෂ 69. හැබැයි මේ සැරේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා පසුගිය මේ වර්ෂය තුල අපේ ඇතිවන මේ කොරෝනා ඒ වගේම අනිකුත් ඒ ඇතිවන ඒ නිසා මේවා ගැන කතා කරන අපේ භූමිය සමාන වෙන්න මේවා පරිදි කොහොමද කියන කොහොමද වෙනවා කියන්නේ. වෛද්‍යනේට කිව්වා මේ සභාවේදීම විස්තර මෙච්චර කාලයක් බැලුවා. ඒ වගේම තවත් නායකයෙක් මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබුවා. විදේශ රටවල් වල මේ වගේ කරනකොට අපේ රටේ මේ වගේ දේවල් වුණා පසුගිය කාලේ පසුගිය දශකයේ ගත්තාම මේ දශකයේ ඉස්සල්ලා නෙමෙයි දෙනින්ලා නෙමෙයි මේ කට්ටිය අපේ රටේ හිටියා සම්පූර්ණ ජීවිත පිළිගත්තා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති කරගත්තා ඉස්රායෙල් හිටපු තරුණ තරුණියෝ අපේ රටේ ඇති කරපු ජීවිතය ඇති කරපු දායකයෝ දැන් කතා කරනවා. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම ඒවට වක් කියන්න ඕනේ. පසුගිය කාලේ අපේ රටේ අරගලයක් කරා. දන්නවා මේ සියලු දෙනාම පාර්ල බැස්සා. තමන්ගේ පැත්ත විශාල කරගන්න. දැන් කතා කරනවා රටේ වත්ලෝපිය උදුරු ගැන. පහළොවට ඇවිල්ලා අයිස් කලේවල ඇවිල්ලා අපේ තරුණ තරුණියෝ ඇවිල්ලා පිළිබාගත්තා කියන්නේ. එදා අරගලේ කවුද මේව වුනේ? අරගලේ කවුද දුන්නේ අයිස්? කුලියන කවුද දුන්නේ? මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාගන්තරය තමයි එදා ඕල්පෙන් පිටියට මේවා ගෙනල්ලා දුන්නේ. දැන් අපේ අය කතා කරනවා කලේවල මත්ද්‍රව්‍ය යොසනේ දිනවා. මේවා පුරුදු කරේ මේ මුළු රටටම එදා මේ අරගලය තුලින් අපි දැක්කා එදා ජනාධිපතිතුගේ වැඩි උනේ අයිස් ගහලා. හොඳ මතින් හිටියා නම් හොඳ 100ෙන් හිටියා නම් ජනාධිපති වතුරට ගිහිල්ලා මේ ආසනවල වාඩි වෙන්නේ ඒ අය විකෘති මනසකින් තමයි ඒ ස්ථානවලට ගියේ. අපි කලකාට වෙන්න ඕනේ. අපේ නායකයෝ ආදේශී නායකයන් කතා කරනවා මෙන්න මේ මේ දේවල් කරනවා. ඒකත් ගොඩාක් කලකාට සමහර අය කාර්මයෙන් මේ කතා කරන්න ඕනේ. ඕන දේ ගණේට ප්‍රයිස් සභාවේ තමයි මේක කතා කරන්නේ. දැන් මන්ත්‍රීවරුනි රටේ ආරක්ෂක වියදම තියෙන්න ඕනේ. අනපේක්ෂිත වියදම. යම් කිසි වෙලාවක මේ රටට මොනවාරි කරලා මොනවාරි විදේශ ආක්‍රමණයක් ආවනම් අපිට තියෙන ආරක්ෂක අපේ ආරක්ෂක අපි ස්ථාවර කරගෙන ඉන්න ඒ නිසායි අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍යයට මුදල කෘතඥ ආරක්ෂක සඳහා වෙන් කරගන්න ඒ නිසා අපේ රටේ ඔය කියන තරම් ප්‍රමාණයක් බලවේගී කියන පිටිය කොටස නමුත් මෙච්චර ප්‍රමාණය අපි දන්නවා රටේ ලොකු ආහාරයේ අත්දැකීම් තියෙනවා නමුත් කිසි ආදරයක් ලබා ගන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නවා. බලකින්නේ දේනකොට ඔය කියපු 60 ලක්ෂේ කවුරු පිය ගිහිල්ලා නැහැ. සමහර වෙලාවට ලබා ගන්න බැරි. නිසි ආර ආර වේලක් ලබා ගන්න බැරි නිසා අපේ රටේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ කියන තරම් සුන්දර කතා වලට අපට නෑ. මෙන්න මේක අපි කරනවා කියන එක කවදාවත් අපට ලැබෙන්නේ නෑ. තීරුව වෙන්න කතා කරනවා යම් යම් දැන්වල නමුත් මෙන්න මේක අපි කරනවා. මේකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඉස්මෙල්ලා අපට එලි දක්වලා නැහැ කියන එක මම යවන්න කරනවා. ඒ නිසා ගලේර රාජ්‍ය සභාව හැටියට අපේ ප්‍රදේශයට ආවේනික ප්‍රශ්න තියෙනවා සභාපතිතුමනි අපි ඒව විසඳ ගන්නවා. පයිදෙන විදිහට පෙර පාසල් ඒ වගේ පුස්තකාල සඳහා අපි මේට වඩා මුතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියන මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා කරනවා. ගලේර රාජ්‍ය සභාවේ නිවාස හා ප්‍රජා සම්බන්ධ කමිටියේ සභාපතිවරයා හැටියට අපි කමිටුව හරහා මම හිතන විදිහට අපි සෑම වසකම මේ කමිටුව පවත්වනවා. අපි දෙවණ යන්නේ ඔබතුමාගේ මුදල් කමිටුව පමණයි. වැරදි කෝණයකින් බලන්න එපා. එදා උත්සවයට මට සහභාගී වීමට බැරි බව මම සභාපතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. අපිට කවුරුත් කියලා හෝ දේශපාලනයේ පිටින් ගාව ගන්න එපා. අපි ඔක්කොම එකට සමහර ඒක නිසා අපි හැම අවස්ථාවකටම මේකට කලින් සහභාගී වී තියෙනවා. ඒක නිසා මන්ත්‍රීතුමියන් තුමනි අපි ගැන වැඩි කෝණයක් බලන්න එපා කියන එක තමයි මම කියන්න ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම 2023 අයවැයට අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේ හතර දෙනෙක් සිටිනවා නම් එක മന്ത്രിවරයෙක් විදේශගත වී සිටිනවා. ඒ සිටිනකොටම 2023 අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද දෙනවා ප්‍රකාශ කරනවා. මේක මම විශේෂයෙන් අපි කියන්න ඕනේ අපි මමත් අර කිව්වා වගේ 2006 ඉඳලා මේ සභාව නියෝජනය කරනවා අපි මේක යනකොට හැමදාම මම කියන එකක් තමයි මේ අයවැය ගත්තාම මේ අයවැය අයවැයේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ ඉලක්කම් වලට විතරක් ගොනු වෙලා මේ පොතක් හැදෙන එක තමයි මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්තම් අපි දකින දෙයක් තියෙනවා අපි යන මේ ව්‍යාපෘති ඒ වගේම ප්‍රාග්ධන වියදම් ඒ වගේම පුනරවර්තන මේ හැමදේම ගත්තාම ඒ ඒ ඉලක්කම් වලින් අපි දක්වලා තියෙන දේ අපි ඉදිරි වර්ෂය ගැන අපි ඒකත් එක්ක උගල හදපුවාම මේක ලොකු පරස්පරයක් තියෙන එක මම මේ අය හැමදාම දකින දෙයක් තියෙන්නේ. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ සභාපතිතුමනි මේ සැරේ අයවැයද මම හිතන්නේ මං ආදායම් කියන්න ඕනේ වේදම් ගත්තාම කියන්න පුළුවන් අපි සත්‍ය ආදායම කියවල් වර්ෂයේ තියෙනවා මේකේ 8 කෝටි 16 ලක්ෂ 37268යි සත 64. ඒ වගේම දැන් අපි 2023 බලාපොරොත්තු වෙනවා 14 කෝටි 59 ලක්ෂ 33288යි 97. මේකේ බලපුවා මේක 6 කෝටි 40 ලක්ෂ 45000යි 733ක් කියනවා මෙතන වෙනවීම. අපි දකින දේ තමයි මේක අපි දන්නේ. මම හිතන අංක සභාව ඉවර වෙනවා. ලබනවා තමයි ඉතින් ඉවරේ බොහෝ දුරට. නමුත් අපි ඊළඟ සැරේ අය අයක් හදනකොට අපි මේ අය අය ආයේ ඊළඟ අවුරුද්ද අය ඉදිරිපත් කරනකොට මේ වැඩි විච්ච මේ කෝටි 6 එහෙමම තමයි. මේකේ ඊටක් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි මේ දකින දේ තියෙනවා. ඒකට මම දෙයක් කියන්න කැමති කරු සභාපතිතුමනි මේ අයවැයේදී මම හිතනවා අපි ඔබතුමාගේ මම හිතන්නේ අර කතාවේදී ඉදිරිපත් කරාන විනෝදබදු සඳහා අපි යම්ටි වැඩ පිළිවෙලකට යන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි මම දකින දෙයක් තියෙනවා අපි 2022 අපි විනෝදබදු වශයෙන් ගත්තාම ඇත්තටම මේකේ සංගීත සංදර්ශන ඒ වගේ විනෝද කටයුතු පහක් හයක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් කරා මේකේ. මම හිතන්නේ මේ විනෝදබදු කිසිම දෙයක් මේ ඒ අවුරුද්ද මේකට ලැබිලා නැහැ. මම අහන්නේ ඒකයි එදා අපි මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට යම් කිව්දුරක් ලබා ගත්තා නම් විනෝදමත් වශයෙන් යම් කිව්දුරක් මෙතන එකතු වෙන්න ඕනේ. මේක මම හිතන්නේ කොට බබ්බු මේක එකතු වෙලා නැහැ ඒකේ. ඔව් මේකේ සඳහන් වෙලා නැහැ මම හිතන්නේ කෙටුපදේ මම දරුවා ඒක තිබ්බේ නැහැ. එතකොට කට බබ්බුනේ ඒකත් එක මම ගත්තා නම් කොට බබ්බුනේ කියන්න ඕන අපි වසංගත රෝග ඇත්තටම අපි ගත්තා නම් දැක්කා උතුමා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා කොරෝනා මේ අපේ අසංගතයක් ආවා ඒ වගේම ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තට අපේ මේ ඩෙන්ගු තියෙනවා තව අපි නොදකින නොදකින පැතිවලින් අපිට රෝග කාරකයන් අපිට එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමා මේක වීදංගනේ මම හිතන්නේ දාලා තියෙන ලක්ෂයේ මුදලක්. මම හිතන්නේ මම නම් දකින දෙයක් තියෙනවා මීට වඩා වැඩි මුදලක් මේකට අපි එකතු කරා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ මතය වෙන්නේ. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි අපි තව දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ අපේ කලේ වල දීනට පියස අපේ පරිගණක ආයතනය මධ්‍ය පළාතේ හොඳ ස්ථානයක් ගත්තා මේ පරිගණක ආයතනය. ඔබතුමාගේ සියලු අයවැය වලට අපේ කැමැත්ත අපේ සහයෝගය ලබා දුන්නු. සභාපතිතුමා දන්නවා අපි සෑම දෙයකටම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සියලු වැඩ කටයුතු වලට පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් ભેදයක් නැතුව සියලුම අවස්ථාවලදී පුංචිව දැනුම් දීමකින් අපි අවස්ථාවලට සහභාගී වෙලා සියලුම දේට සහයෝගය ලබා දුන්නා. අපි සියලුම දෙනා ඒ ආකාරයෙන් සහයෝගය ලබා දෙන විට ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අපිට අපේ මන්ත්‍රීම අපේ සභාව අපිට ලැබුණු සහයෝගය මොකක්ද කියන එක තමයි ලොකු ප්‍රශ්නේ. අපිට කිසිම ආකාරයකින් මේ වෙනකල් කිසිම සහයෝගයක් ලැබිලා නැහැ. අපි ආවේ අපේ කොට්ටාසේ ජනතාවට සේවය කරන්න. අපි සභිකයෙක් විදියට මේ අවස්ථාවේ මේ මන්ත්‍රීවරියක් විදියට සභිකවරියක් විදියට සභාවට පත් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ සභා මේ අපේ කොට්ටාසේ තියෙන අඩුපාඩුකම් සමීක්ෂණය කරන්න. අපිට හැකියාව පුංචි දෙකින් හරි අපි අපේ කොට්ටාසේ ජනතාවට සේවය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් වුණේ පුංචි බල්බෙක්කින්වත් ආලෝකයකින්වත් පුංචි දෙයකින්වත් අපිට අපේ කොට්ටාසේ මේ මහජනතාවට සේවයක් කරන්න. මුල්ම අවස්ථාවේදී අපිට ඇත්තටම සහයෝගය ලැබුණා අපිට සාධාරණව හැමෝටම දෙන විදිහට අපිට විදුලි පහන් වීදි ලාම්පුවත් ලබා දුන්නා. ඒ අන ඉත එපමණමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් එකම සහයෝගය. අනිත් පෙර මේ පළාත් පාලන ආයතන එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට අපේ පළාත් පාලන ආයතනයෙන් අපිට ලැබුණු සහයෝගය මොකක්ද කියන එක තමයි ලොකු ප්‍රශ්නේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙනවා. අනිත් ඒවත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට. අනිත් සභාවල පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව සියලුම සභිකවරයන්ට වරියන්ට එකම විදිහට ප්‍රතිපාදන ලබා දුන්නා එකම විදිහට අවස්ථාවන් සැලසුණා. ඉතින් අපි මේ වෙනකල් ආයවැයටත් සියලුම දෙනා සහයෝගය දක්වමින් සියලුම දෙනා මේ හැකි හැම අයුරකින්ම සහයෝගය ලබනවා. අපි මේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරනකොට සියලු දේටම අපි සහයෝගය දක්වවා ඒත් එකම සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරන්නට අපි යෝජනා කරා. තව අලුතෙන් දේවල් කරන්නට යෝජනා කරා. ඒ කමිටු තුනකම මේ සමාජික අවුක් විදියට මම හැම කමිටුවක විදීම මේ අපි පළාත් පාලන ආයතනයක් විදියට අපේ ප්‍රදේශයට කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක හොය හොය ඇවිල්ලා අපි ඒ සඳහා දෙන්න ඕන සහයෝගය උපරිමයෙන්ම දුන්නා. ඒ වුණත් අපිට මේ වෙනකල් කියන්න කනගාටුයි. අවසර පහක් තිස්සේ අපිට කිසිම සහයෝගයක් ලබා ගන්නට බැරි වුණා. ඇත්තට මේක අපිට ලැබුණු ලොකුම අවාසනාවක් වෙන්නේ මං හිතන්නේ <coughs> ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම පමණක් නෙවෙයි ගොඩක් අවස්ථාවලදී අපිට ඒක කිය කිය පුංචි පුංචි දේවල් ටික ඉන්න අවස්ථාවල මේ මේක ඉතින් ඒ වගේ සහයෝගයක් නම් ලබා ගන්න බැරි වුණා ඉතින් ඒ ගැනත් මේ මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනමයි මොකද මේක අවසාන අපේ අවසාන අය වෙන්න ඇති ඉතින් ඇත්තටම පිළිවෙල කටයුතු පස්සේ කතා කරගමු. ලබන්නා වූ 2023 වසර. ඇත්තටම ඒ ඒක ඊට කලින් කියන්න ඕන තවත් අපේ මේ අපේ සභාපතිතුමා ප්‍රාදේශීය සභාවේ මේ පමණ සංවර්ධනයේ පමණක් නෙවෙයි කතා කිරීමට මා මේ මොහොතේ තීරණය කරා. ගරු සභාපතිතුමනි අපි නවක සභිකයන් වශයෙන් සභාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 4ක අයවැය 4කට අපි ඉදිරිපත් කළා කතා බහ කරා. ඒ මුණ දුන්නා. ඒ සියලු අයවැයට අපි ඔබතුමාට පාක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි අයවැය ගැන අපිට කියන්න තරම් ලොකු විශේෂ අඩුපාඩුවක් නොවුනත් අපි දැක්ක කාලය තුල හැමදාම ඒකාකාරී භාවකින් විදුණ අයවැයක් අපිට දකින්න බැරුණා කියන එක ගැන කියන්න ඕන ගරු සභාපතිතුමනි. මොකද යම්කිසි සම්ප්‍රදායක් තුල යන වැඩ කොටස තුල ඉස්සරහට යනවා. නමුත් මේක මින් එහා පැත්තට යන්න ඕන කියන තැනකදී අපි යම් යම් යෝජනා පහුගිය කාලවල ගෙනාවා. මොකද ආදායම් මාර්ග වැඩි කිරීම සම්බන්ධව ගරු සභාපතිතුමනි ප්‍රදේශයේ මිනිසුන්ගෙන් අපි මේ මුදල් බදු මුදල්, දඩ මුදල් සහ යම් යම් මිනිසුන්ගේ මුදල් අරන් තමයි අපි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඊට වැඩිය අපිට නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් තුල ගොඩනගාගෙන යම්කිසි ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් මිනිසුන්ට ලොකු සහනයක් වෙනවා කියන අදහස මට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. මොකද කාලයක් තුල අපි හැමදාම කරලා තියෙන්නේ මිනිස්සු ටිකක් හරි හොයාගන්න මුදලින් බදු මුදලක් කරන් ඒ මුදල් අපි පරිහරණය කරලා අපිට සුදුසුව නුසුදු යමක් ඉදිරිපත් කරන එක. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් අපේ ප්‍රදේශයේ මම හිතන්නේ අපේ සානක මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ අපිට වෙන රටවල තියෙන අපේ සංස්කෘතියක් තියෙනවා අපිට ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් අපිට මිල කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි අවස්ථාවකදී අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන අපේ සංස්කෘතිම දේවල්, අපේ ඉතිහාසාත්මක දේවල් වුණත් අපිට මිල කරන්න පුළුවන් තරකට ගෙනෙලා යම්කිසි ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගෙන ඒ ආදායම් මාර්ගයේ සභාව හරහා මහජනතාව අතරට අරන් යන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ හරි වටිනවා. හැබැයි අපි කාලයක් තුලම කරු සභාවපතින් මෙවන් යෝජනා ගෙනාවා. අපිට ඒවන් හැකියාවක් තිබුණ අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔබතුමල්ලා අපිට ඉදිරිපත් කරා නම් බල මෙහෙම කරපල්ලා කියලා. අපි ඒවට පසුපසින්නෙත් නෑ. නමුත් ඒ වාගේ මාර්ග තුලින් අපිට මුදල් හොයවුවනම් අපි මේ බදු වලින්ම අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවෙන් ගන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට අඩු කරලා ගන්න තිබුණා කියන අදහස මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේ අයවැය ගත්තාන් පස්සේ හරි කනගාටු කර සභාපතිතුමිනේ 2023 අපි වරෙන්තු සහ දඩ මුදල් වලින් තමයි අයවැයේදී ඒ 16.17ක් සහ ආධාර ආධාර හැම වෙලාවම අපේ රට අපි හැම වෙලාවම ආධාර සහ ණය මත තමයි යැපෙන්නේ. අපි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් යම්කිසි කර්මාන්තශාලා ටිකක් පිටින් ඕ කරු සභාපතිතුමනි ඉදිරි කාලය තුල මෙහෙට ස්ථාපනය කරලා මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාවට එවන් තුන රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ගොඩනගලා දුන්නොත් එහෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ගයත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපිට ප්‍රතිලාභයක් ලබන්න පුළුවන් කියන එක සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි ලේකම්තුමනි මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මොකද මේ යලිත් සභාවක් තිබුණත් නොවුණත් මම හිතන්නේ අවසාන මේ දේශපාලන ක්‍රමය තුල සහ මේ සභාව ඔබතුමා මෙහෙවන මේ කාලය තුල මම සහභාගී වෙන අවසාන මහ සභාව සහ අවසාන අයවැය සභාව මේක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා ගලු ලේකම්තුමනි ලබන අවුරුද්ද තුල 2024 තුල අයවැයක් හදන්න නිර්මාණයකට යද්දී ඔබතුමාලා මේ කාලේ ඉඳලා plan කරන්න. දෙසැම්බර් මාසේ නොවැම්බර් මාසේ තුල නෙවෙයි අයවැයට යන්න ඕන. අපි මේ කාලය තුල මේ මේ තාකට වල යන් කියලා පවත්නා සභාපතිතුමා ඔබතුමා හිටියා හෝ වෙනත් සභාපතිතුමෙක් හිටියා හෝ කවුරුන් හෝ අයෙක් තමක සාකච්ඡා කරලා සලස්මක් හදාගන්න අපි මේ මේ විකල්ප මාර්ග වලට යන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද දැන් තාක්ෂණයේ දියුණුව කාලය වෙනස් මිනිස්සු හිතන ආකාරයෙන් වෙනස් අපි සල්ලි හොයන්න වෙන වෙන ආකාරවල යොමු වෙනවා ලාරා ගමේ කඩේ අහිංසක මිනිහාගේ බදු මුදල මත පමණක්ම සහ අර දඩ මුදල් මත පමණක්ම පදන් වෙලා ගියොත් මේ මේ සමාජය වෙනස් කරන්න අපිට අමාරුයි මොකද හැම වෙලාවෙම මිනිසුන්ගේ දඩ ගාලා තමයි අපි ලොකු ආදායමක් හොයන්නේ. එතකොට අපි මිනිසු වැරදි කරන තරම් අපි කැමති. එතකොට අපි නියෝජනය කරන සභාවත් තුළ අපි ඇවිල්ලා මිනිසුන් වෙනුවෙන් මීට වැඩිය විකල්ප විකල්ප මාර්ගයකට යන්න ගියා නම් හොඳයි කියන අදහස මම ඉදිරිපත් කරනවා මම හිතන්නේ පහුගිය කාලය තුල අපි නව නිපයුම් සඳහා මේ තරුණයන්ට යම් යම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන්ට දායක වීම සඳහා අපි යෝජනා ගෙනාවා. ඒ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ තරුණයන් සහ යම් දක්ෂතාවයන් තියන අය කැටි කරගෙන ඉදිරියේදී මේ ගලේන ප්‍රදේශයේ ආදායම් මාර්ග වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනත් විකල්පමය මාර්ගවලට යාමට අදහස යොමු මේ යාම සුදුසුයි මම යෝජනා කරනවා මොකද මේ අය තුළ ගරු සභාපතිතුමනි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පත්‍රය කියලා දෙතුන් පාරක් යමුනා මමවත් සෝමා മന്ത്രിතුමියවත් ඇත්තටම අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පත්‍රේ නැහැ අපි දැන් මාස අතකට වැඩි කාලයක් තුල ප්‍රදේශයේ ඉන්න අද බොළඳ ලාබාලම නායකයා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා අපිව නිර්පාය හරලා තිනවා ඊට විරුද්ධව අපි උසාවි මාර්ගය තුල තමයි රැඳිලා හිටියේ මේච්චර කාලයක් තුල. නමුත් මේක දිගින් දිගටම අපිට කරන්න අමාරුයි මොකද අපිට අපි මුදල් හොයන්නේ ඊටාම දුක්මාංශයේ මේ මේ නඩුව සඳහා ඉදිරියට යෑමට අපිට ලොකු මුදලක් නැහැ නිසා අපි අදහස අත්හැරලා දැම්මා. ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ අපේ තබික দূරයේ තබික দূරයේ මම හිතන්නේ අවසි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා එම අහෝසි වුණොත් වෙන කෙනෙක් මෙතනට එයි. හැබැයි ගැටලුවක් නෑ ගරු සභාපතිතුමනි. අපි මෙතුවක් මාස 8ක් 9ක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිරපාය හැරලා අපි අපේ උසාවි නීති මාර්ගයෙන් අපි මෙතන රැඟී හිටියත් අපි ඔබතුමාට සහ ඔබතුමාගේ වැඩ පිළිවෙලට අපි උපරිම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒත් එක්කම මට මතක් කරන්න ඕන පහුගිය කාලය තුල අපේ ඔබතුමාලා නියෝජන කළ ඔබතුමාලා නායක ගරු ජනක බණ්ඩාරදෙන් ලොකෝම් සහ මෙමිත බණ්ඩාරදෙන් කොම එතුමාගේ නායකත්වය තුළ අපි වැඩ කරා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී මේ යන දේශපාලන සම්ප්‍රදායට මගේ මන්ත්‍රීතුමාගේ මේක නතර තමයි 2006. මොකද 2006 තමයි නැවත වතාවක් මේ සභාවට අලුත් කණ්ඩායමක් දස් දෙකේ ආවකට ඉතින් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ 91 සහ 2006 කියන අතරතුර 91 ආරම්භයත් 2006 කියන්නේ හරියටම සභාවාර තුනකට පස්සේන ඊළඟ සභාව. ඒක නිසා මේ අයවැනි සභාවේ වාඩි වෙලා ඉන්න අපි අපි ගත්තා මමත් විපක්ෂනායකතුමා දිසානායකතුමා මකින් මන්තුමා සුරපාල මන්තුමා මේ ඔක්කොම අපි 14 වෙනි අයවැයට තමයි වාඩි වුණේ අපි 2006 ගරු සභාපතිතුමා වාසනාවන්තයි එතුමා 2006 තවුරු පහක් ඉදියා 2011 වෙනකම් බලාගෙන ගියාම අපි තමයි අවාසනාවන්තව අපිට 2011 ඉඳලා 2015 හරියටම අවුරුදු 4ක් අපිට යන්න උනා. නැවත 2018 ඉඳලා ඔබතුමා අවුරුදු 5ක් මේ සභාව මෙහෙයුවා. මේ හැම වතාවකම අයවැය ලේඛනය අලුත් කරන්න යෝජනා මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මේකේ තියෙන අහිංසක ගැන කතා කරලා කතා කරලා මම ඊයේ තීරණය කරා අයවැය ගැන කිසි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි අයවැය කරන හදනවා. හැබැයි කොච්චර හැදුවා. මම කියවදාලෙත් මේක මතක් කරගන්න. මේක මතක් කරාට වැඩක් නැහැ සභාවතුමා. මෙතන කතා කරන්නේ මේ අපි ටික විතරයි ඉන්නේ. මේක මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. අවුරුදු 24ක් පරණ පණතක් එක තමයි අයවැය හදන්නේ. මොකටද මේ අයවැය අපි හදන්නේ? මේක සභාපතිතුමෝ වාඩිලා බලන්න ඕනේ මේ අයවැයක් හදන්න. මේක කුටියත් එක කතා කර කර හදද්දී අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. අපිට ලබා ගන්න තියෙන සියලු මීට වැඩිය අපිට මීට එහා ලබා ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි පරණ යල් පැඩපු පැත්තකට දාන්න ඕනේ පණතක් අතේ තියාගෙන අපි අයවැය දීගෙන යනවා. ඒක නිසා අපිට ලැබෙන්න තියෙන ආදායම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලබා ගන්න තියෙන අලු දේවල් වලට අපිට යන්න බෑ. ඒක නිසා මේ අයවැය ලේඛනය ඇත්තටම සාම්ප්‍රදායික අයවැය ලේඛනයක් මොකද මෙතන ගියාට අපිට යන්න බෑ. හැබැයි සභාපතිතුමාට මම ස්තුතිවත් වෙනවා මේකේ අලුත් අලුත් කොටස් අපි අපිට මතකයි අපි පෙර පාසල්, දහම් පාසල්, ක්‍රීඩා සමීති ඒ වගේම අඩු ආදායම්ලාභීන්ට නිවාස මේ වැඩසටහන් කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉන්න සභාපතිතුමා සානවිලි ගියේ හිතකින් නොවේ. ආ නෑ සභාපතිතුමා කොහොමද තනියෙන් යන්නේ? ඊළඟ පාර සභාපතිකම නොලබෙනු රට යනවද සභාපතිතුමා? ස්තුතියි සභාපතිතුමා. අවසරයි අපේ ආදරණීය ජන කොට්ටාසයක් ඇත්තට හොඳ ප්‍රදේශයක් සම්පත් තියෙන ප්‍රදේශයක් හොඳ මිනිස්සු සම්පතක් මේ මානුෂීය සම්පතෙන් මිනිසයාට සේවය කිරීමට අපිට මිනිසයෝ විසින්ම වරමක් ලබා දුන්නා ඒ වරම අපි සඵලමත් භාවයෙන් පාවිච්චි කරාද කියන සැකේ අපි හැමෝගෙම හිත තුළ තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි මම ගේවනි සභා දෙවෙනි සභාවාරයේදී පොඩි කතාවක් කිව්වා මුහුදු රැළ පාරකට මාළු ගොඩක් ගහගෙන ආවා මේ මුහුදු රැළ පාරකට ඊට පස්සේ මුහුදට ඒ මාළුවන්ට ගොඩ වෙන්න බෑ මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ඒ මාළු ටික අරන් දානවා මුහුදට පාර යන මිනිස්සෙක් අහනවා උඹ මහ ලොකු මේ හපංකමක්ද කරන්න කියලා ඊට පස්සේ අර දාන මිනිස්සයා කියනවා මම නම් හපංකමක් කරන්නේ මේක ජීවිතයත් එක්ක තියෙන සටනක් ඒ මාළුවාගේ ජීවිතේ බේරනවා කියලා ඒ හින්දා අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම අපි ඔක්කොම හරි හැටියට ඉෂ්ට කරොත් මේ අපේ මෞබිම අපිට සංවර්ධනය කියන මාවතට අපේ හෘද සාක්ෂියම අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මා ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන්ම මා ඉල්ලා සිටින්නේ අපිට යම් කිසි වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා නම් ඒ වගකීම අපි හරි හැටියට ඉෂ්ට කරමු. ඒක තමයි අපේ මව් රටට අපි කරන පළවෙනිම සේවාව. එම නිසා අපේ දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා සභාවේ ආදායම් ගැන සූර්ය මේ සෝලා පද්ධතිය සභාපතිතුමා මුල් අවස්ථාවේ විදිහට ගේනකොට ඒ යෝජනාවට පක්ෂව ඒ යෝජනාව ස්ථිර කරේ මං අපි මෙතන පක්ෂපාට සභාපතිතුමාට ඒක මතක ඇති අපි පක්ෂපාට ભેදයකින් බෙදිලා මේක කවදාවත් කරන්න බෑ අපිට මතකයි සුද්ධ ඇවිල්ලා ලංකාවට ආවේ නැව් පිටින් ආවේ නැහැ 200 300ක් එවලා අපිව කොටවලා මේ රට අල්ලගත්තා. ඒ හින්දා අපි බෙදිලා ඉන්න තාක්කල් අපිට මේ රට සංවර්ධනය කරා අරන් යන්න බෑ. මට අත උදේ හැඟුණා මම මෙච්ච මම සබ මම නිතර නිතර කිව්වා ඉදිරියේදී ඡන්දයක් එන්න. අපි ඡන්දයක් එනවා නම් ලේසි පක්ෂයක් විදියට අපිට වාසි. අපි මේ පටු අරමුණෙන් බලන්නේ රටේ ආර්ථිකේ මේ ඍණ තත්වයට වැටලා තියෙන මොහොතක මට අද උදේ පණිවිඩයක් ආවා IMF එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ණය දෙනවා නම් ඡන්දයක් තියන්න ඕන. මේ බටහිර උගුල් වලට අපි කොහොම හරි වක්‍රව සජීව පැටලුණා. ඒ හින්දා මේක අපේ අවසාන සභාවාරය වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තර අරමුදල් ඔය එක එක ආයතන අපේ රටේ ආදරයට නෑ ඒ ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බලන්න උගත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් උගත් දේශපාලන මේ අපේ අධ්‍යක්ෂින් තියෙන කට්ටිය ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම අපිට මට හැඟෙන විදිහට අනිවාර්යෙන්ම අපිට ඡන්දයකට යන්න වෙනවා ඔය ඡන්දයකට යාමේදී අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ ආකල්ප අධ්‍යාපන ගෝත්‍තික ආගමික අදහස් අනුව මොන පැත්තටද ඡන්දේ වාසි වේද අවාසි වේද කියන එක ඒක වෙනම කාරණයක් ගරු සභාපතිතුමනි අපි ආයතනයක පැවැත්ම තියෙන්නේ මූලිය ශක්තිය අනුව අපි වාසනාවන්ත සභාවක් අනිත් තැන් වලට වැඩිය අපිට ලොකු ආදායමක් ලැබෙනවා ඒක නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට තමයි අපි ඔපත් කරගෙන තියෙන්නේ අපේ හිත හොඳ කමින් හෝ අපේ නොදන්නත් කමින් ඔබතුමාට අපි සම්පූර්ණ බලය ස්ක්‍රීන් එක දීලා තියෙනවා වාහනේ එලවගෙන යන්න. ඒ නිසා ඒ වාහනේ යම් යම් අවස්ථාවලදී අපිට යන්න අවස්ථාව තිබ්බත් ඒක අපිට ගොඩ වෙන්න අවස්ථාව තිබ්බත් ඒ ආසනයක් තිබ්බත් ඒක අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන අපේ ගමට අරන් යන්න ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක කනගාටුවට කාරණයක් සභාපතිතුමනි. එම නිසා මම යෝජනා කරනවා සභාවක් විදියට අපේ මූල්‍ය මනුස්ස සම්පතට තමයි අපි මෙතන ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් විඳන් කරලා තියෙන්නේ. මම අර ඉස්සර කියපු කතාව වගේ තම තමන් තම තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරනවා නම් රට ඉස්සරහට යනවා. ජපාන කියන රට ඔච්චර ගහලා ඒ මිනිස්සු නැගි නැගිට්ටා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ පළවෙනි දේ මේ පවිත්‍රතාවය. කියන්නේ අපේ පළාත් පාලන ආයතනයේ හින්දා ඒක අපිට ගොඩාක් ගැළපෙනවා. තමන්ගේ පවිත්‍රතාවයෙන් තමයි එයාලා එයාලගේ වැඩ පටන් අරන් අද ලෝකයටම ආදර්ශමයක් වුණා පහුගිය අර කටාරවල තිබ්බු මේ පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණය පව ඒ මිනිස්සු සුද්ධ කරා ඒ මිනිස්සුගේ තිබ්බු ආකල්ප හින්දා. ඒ හින්දා අපේ තියෙන ওই ආකල්ප වෙනස් කරනකම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ මේ සභාපතිතුමා මගේ කතාවට අවසර දෙනවා නම් මම කතා කරා නම් අපි කොතනින් හරි දැනක අපිට වැරදුනා මේ කණ්ඩ බෑ කියයි බත්කුලි ලොකු වැඩි කියයි. සින්දුවක් ඒකේ තේරුම මේ ඔව් ආ කමක් නැහැ නේ අවසර දෙනවනේ සභාපතිතුමා. අපි මං මේක මේ ආග ආගමික දේශනයක් නෙමෙයි අපි හැමෝම හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕන. අපිට වැරදුනේ කොතනද කියලා. සභාපතිතුමනේ හිට්ලර් ඇවිල්ලා ලක්ෂ 65ක ජනතාවක් අමු අමුවේ ඝාතනය කරා. නැපෝලියන් ඇවිල්ලා ලක්ෂ 58ක් අමු අමුවේ ඝාතනය කරා. ඝාතනය කරලා නැපෝලියන් දවසක් යනවා තමන්ගේ හමුදාව නිරීක්ෂණය කරන්න සිවිල් ඇඳුමින්. එක සොල්දාදුවෙක් මේ සින්දුවක් කිය කිය ඉන්නවා මෙයා නෙපොලියන් කියලා දැනගත්තා කියලා කියනවා මට පඩිය මදි මං ගෙදර යන්න ඕන මගේ ගෙදර අම්මා ඉන්නවා ළමයි ඉන්නවා දරුවෝ ඉන්නවා කියලා ඊට පස්සේ ඒ නෙපොලියන් කියනවා මම මේක කෙටියෙන් කියන්නේ හරි උඹට මං වීදමට සල්ලි දෙන්නම් උඹව දැන් මං අත්තරින්නේ ඔය අම්මා ඉන්නවා කියන වචනෙට ඔය ලක්ෂ 58ක් මැරුවත් එයාට තිබ්බා ඒ අම්මා ගැන හැඟීමක් ආදරයක් ඔය අම්මට තාත්තට ආදරේ නැති මිනිස්සු රටට ආදරයක් කරන්නේ අද අපේ රටේ මනුස්ස භාවයේ අපි මේ ඉපදුණා නබිතුමාගේ එක වැකියක් තියෙනවා මේ ලෝවේ සියලු දඬුවම් වලට මේ දඬුවම් ලැබෙන්නේ පරලොව අපේ විශ්වාසය අනුව. හැබැයි අම්මා තාත්තට කවුරු හරි අසාධාරණයක් කරොත් මෙලොවේම එයාලට ඒ දඬුවම ලැබෙනවා කියලා අපේ රටේ අද මේ තත්ත්වේ වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ ඉගෙනගත්තු කට්ටියටත් මම කාටවත් මේ අද්දික් කරන්නේ නැහැ මම අද සාමාන්‍යයෙන් බලන දෙයක් නබිතුමාගේ තව වැකියක් තියෙනවා තමන් බැඳපු බිරිඳට වැඩිය තමන්ගේ අම්මට වැඩිය තමන් බැඳපු බිරිඳට ආදරය කරනවා නම් ඒ මිනිස්යාට දේව දූතයන්ගේ සාපය හා මිනිස් වර්ගයාගේ සාපය තියෙනවා කියලා දේව සාපය කියලා නෑ. දේව දූතයන්ගේ සාපය හා මිනිස් වර්ගයාගේ සාපය තියෙනවා. තමන්ගේ අම්මට වැඩිය තමන්ගේ බිරිඳට ආදරය කරන. ඒ හින්දා අද අපි ගොඩාක් දකිනවා කැම්මර දවස් වලට සුදු ඇඳගෙන මිනිස්සු එහාට මෙහාට යනවා. ඇයි මට අයරය මොන හරි කරලා මෙයා මොන හරි කරලා එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ම කොතනින් හරි හිර වෙලා ඉදිරියට යන්න බැරුව ඉන්නවා. මේක කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඉදිරියට ගියොත් තමයි සමාජයක් ඉදිරියට යන්නේ. සමාජයක් ඉදිරියට ගියොත් තමයි රටක් ඉදිරියට යන්නේ. ඒ නිසා සභාපතිතුමනි මනුස්ස වර්ගයා වුණු අපි සියලු දෙනාම ආකල්ප වලින් මිදලා හොඳ අදහස් තිබ්බොත් තමා හොඳ අදහසට තමා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ හොඳ ප්‍රතිඵලයට තමා රටක් වශයෙන් අපේ රට ඉදිරියට යන්නේ ඒ හින්දා අපි ආකල්පමය වෙනස අපි වර්ධනය කරගමු අපි හද වඩක් වූ අම්මා තාත්තට ආදරය කරන්නේ නැති එක්කෙනා රටටත් ආදරය කරන්නේ එයා කාර්යාලයටත් ආදරය කරන්නේ එයා කිසි දෙයකට ආදරය කරන්නේ අපි අද දකිනවා ගොඩක් මේ සිද්ධි අපේ කාර්යාලවල නෙමෙයි වෙනත් කාර්යාලවල මම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා තමන් හදලා තමන්ගේ ළමයිමුත් හදලා දෙනකන් අම්මා තාත්තා හොඳයි ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තට සලකන්නේ නැති අද රාජ්‍ය සෝරි මේ අද අද සාමාන්‍ය සේවා කරන කට්ටිය තුල මේ தત્ත්වේ මේ වර්ධනය වීමක් තියෙනවා මෙවුවා අපේ වගේ තුන්වෙනි ලෝකේ දිනු වෙනවර රටවලට මෙව එච්චර හොඳ ලක්ෂණ නෙමෙයි මම මෙව කතා කරන්නේ සංවර්ධනය සංවර්ධනය කියලා අපි කතා කරනවා සංවර්ධනය අපි හිර වෙලා ඉන්නේ කොතනද කියන එක අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕන තව වචනයක් තියෙනවා තාත්තගේ වචනයට වැඩිය ලොකු මන්තරයක් නැහැ කියනවා. එච්චර අම්මා තාත්තට අපි ගරු කරලා කියොත් මේ රට කියන එක අපිට සංවර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. සභාපතිතුමනි ඔබතුමා ජේෂ්ඨ නායකයෙක් විදිහට අවුරුදු 30ක අත්දැකීම් තියෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි අපේ පැතිවලට සංවර්ධනයේ ගලා ඒමේදී ලොකු ලොකු අඩුපාඩු තියෙනවා. අපි කවදාවත් ඒ ගැන ඉදිරිය මේ එළියට අරන් ගිහිමුත් නැහැ. අපිට දිගින් දිගටම අසාධාරණකම් සිද්ධ වෙනවා. සංවර්ධනය කියන එක බෙදලා යන තරමට තමයි ප්‍රදේශයක් සංවර්ධනය වෙන්නේ. එකම ප්‍රදේශයට එක ගියොත් ඒක සංවර්ධනය වීමක් නෙමෙයි. ඒකට කියන්න සිංහල වචනේ මම දන්නෙත් නෑ. ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමනි එහෙම ඔබතුමාට බලය දීලා තියෙනවා මේ අපිට කරු කරන්න ඕන මේ മന്ത്രിවරු කවදාවත් උපක්‍රම කරේ නෑ ඔබතුමා ඔතනින් නිර්පාහරින්ද. ඒ හින්දා ඒ ගැනවත් හිතලා ඔබතුමා හැමෝටම එක ලෙස සලකන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර තවත් තවත් කාරණයක් තියෙනවා සභාපතිතුමනි ඒකත් සින්දුවකින්ම කියන්නද නෑ නෑ නිකන් අපි බයිල් එකක් ගහලා ගියා වගේ තියෙන ඉතින් සනාගමතිතුමනි ඔබේ සමා අපි තමයි උදරුවන් වේවා මේ මේක මේ රටේ මං එදා අපේ අර දිල්හාන මිස් ඉන්නවත් දන්නේ වහකොට්ටි පුස්තකාලේ තිබු උත්සවය මේක මේකෙදී හමුදා බුද්ධ්‍යංශකේ <coughs> නිලධාරි දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඒ ළමා මනස් වලට ಜಾතිවාදේ වපුරන විදිහට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අපි කොච්චර කතා කරත් තමන්ගේ ආගමට ජාතියට ආදරය කරන්න ඕන ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ ඒ ඒ මුවාවෙන් ಜಾතිවාදයේ පෙන්නලා වෙනත් වෙනත් ප්‍රයෝජන ගන්න හදනවා නම් මේ රට කවදාවත් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. මම දැකපු ලස්සන නායකයෙක් නෙල්සන් මන්ඩේලා කියන නායකයා අපි කොච්චර කතා කරත් ඒ අපි තුල හරි ඔබතුමාලා දකි අපි තුල ඒවා සැඟවිලා තියෙනවා කියන එක මනුස්ස හැටියක්. ඒවා මිනිස්සුන් ගාව තියෙනවා. අපි ඒවා අවම කරගන්න ඕන. ඔය නෙල්සන් මන්ඩේලා කියන නායකයා හරි මධ්‍යස්තම වැඩ කරලා දකුණු අප්‍රිකානු කියන වාර්ගික ගැටුම් තියෙන රට සංවර්ධනයේ කියන ඒ මාවතට යොමු කරා. අද අපේ රටේදී ක්‍රීඩාවකටවත් තැන ඇතුල් වෙනකොට ඒකේ ජාතිවාදී බලන තත්වයකට රට උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙවුවා රටක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න තියෙන හොඳ ලක්ෂණ නෙමෙයි. මම මෙතන ඉන්න කාටවත් එහෙම කියන්නේ අපේ අපේ ස්ටාෆ් එක හරි ලස්සනයි හරි එකමුතුව වැඩ කරනවා මම මේ ප්‍රණිවිඩය මගෙන් හරි කවදා හරි කාට හරි මේක එළියට යයි කියන චේතනාවෙන් තමයි මම මේක කියන්නේ ඒ හින්දා මේ වගේ පටු ආකල්ප අපේ රටෙන් තුරන් කරන්න ඕන අපි තමා මෙතන නීති හදන පොඩි තැන අපි මෙතන ඉඳලා ඒක පටන් ගන්න ඕන. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට තියෙන දැනුම අනුව, හැකියාව අනුව ඒවටත් වැඩසටහන් කරන්න, යොමු කරන්න, පාසල් ළමයි යොමු කරන්න. එහෙම නැතුව කවදාවත් අපිට හොඳ ලස්සන ලංකා මාතාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හැම ප්‍රශ්නයකම බලනකොට පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි සිතුවින් තමයි තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි සිතුවින් තමයි ලොකු විනාශයන් දක්වා මේ රට අරන් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා සභාපතිතුමනි අපි හැමෝම එකතු වෙලා රටක් විදියට මේ රට ගොඩ දාන්නට එක්සේ අත්වල බැඳගෙන වැඩ කරමු කියා මම මගේ අපි එකතු වෙලා මේ සාකච්ඡා සම්බන්ධව කතා කරද්දී මට පොඩි අවස්ථාවක් ලැබුණේ ඒක මම ස්තුති කරනවා. ගරු සභාපතිතුමා අපි එක දිගටම ඔබතුමාට හයිවේ සම්බන්ධව සහයෝගය ලබා දුන්නා. මොකද හේතුව කවදාවත් මේ ගලේවල ප්‍රදේශ සභාව බෙදිලා නැහැ, රණ්ඩු වෙලා නැහැ. සියලුම සභාවලට උදාහරණ වශයෙන් එක එකතු වෙලා එක අරමුණයක එක ගමනක හොඳ ජාති ભેදයක් නැතුව ආගම් ભેදයක් නැතුව හොඳ අරමුණ ගමන ගිහිලා තිනවා. ඒ ගැන අපි සන්තෝෂ වෙනවා අද අද දවසේදී. මොකද කවදාවත් අපේ සභාව ඇතුලේ සාමාන්‍ය එක එක්කෙනාගේ කතන්දරයේදී පොඩි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා කිසිම වෙන සභාවල ගාගත්තේ නැහැ රණ්ඩු වෙලා නැහැ කිසිම ආබාධයක් නැතුව අපි සභාව ලක්ෂණයට ගිහිල්ලා තියෙන එකද අපිට ලොකු සන්තෝෂයි. නමුත් සභාපතිතුමා අපි ඇත්තටම අපි හදවතට අත තියලා බලන්න ඕනේ මිනිස්සු අවුරුදු 5ක් අපට මේ වරම ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඒක මේ කාල සීමාව තුළ මිනිසුන්ට ජනතාවට අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? වැඩ කටයුතු කරලා බලනකොට අපිට දුකයි, මදි. නමුත් අපේ කාල සීමාව තුළ කොවිඩ් ප්‍රශ්නය ආවා සහරන් කියන පුද්ගලයා කාලකන්ණිගේ ප්‍රශ්නය ආවා රට බැදුණා ජාතිභේදය ආවා ඒ වගේ ලොකු දේශපාලනගේ උමනාවට මේ රට විනාශ වුණේ ඇත්ත කතාව මොකද ඒ කාලය තුල අපිට වැඩක් කරන්න බැරි වුණා නමුත් මම සන්තෝෂ වෙනවා මගේ නායක අපේ පක්ෂ රව්පකි මෙතුතුමාගේ සහයෝගයේ අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමාගේ සහයෝගයේ මම මේ ගලේවල ප්‍රදේශයට මම මේ ගලේවල ජනතාවට සේවය කරලා තිනවා කියන එක මම සන්තෝෂ වෙනවා මම ආඩම්බර වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සභාපතිතුමත් පොඩ්ඩක් තල්ලු තල්ලු කරලා පොඩි පොඩි වැඩවල් කරලා දුන්නා. ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. නමුත් මේ ඒකත් අපේ ජනතාවට කරන්න තියෙන සේවය වලට තවත් මදි. මොකද සභාපතිතුමා අපි ඉදිරියේදී කාලේ තියෙන තියෙන ඒවා ඔක්කොම අමතක කරලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික අමතක කරලා අලුත් යෝජනාවකට ඇවිල්ලා තියෙන තව මාස 3ද 4ද මේ සභාව තියෙද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ අතුලේ තව ජනතාවට මොකද්ද මේ කරන්න පුළුවන් තියෙන තත්ත්වයකට මොකද්ද මේ අපේ කලේවල ප්‍රදේශයට සේවය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපි ඉදිරියට කල්පනා කරලා වැඩට බහින්න ඕනේ. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට අපි ස්තුති වෙනවා මේ ගලේවල ප්‍රදේශය ඇතුලේ ලොකු කෝලාලයක් ආවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒ වගේ ඔබතුමා සියලුම නිලධාරී අපේ සහෝදර ගලේවල ප්‍රදේශය නෙමේ ගලේවල ලේකම් කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරීන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමීලා ඔබතුමාලා සියලුම මාන්සි වුණා මේ ගලේවල ප්‍රදේශය ගොඩගන්න ඒ වගේ අපි ඔබතුමීලා ඔබතුමාලාට අමතක කරේ නැහැ අපේ මන්ත්‍රීවරු පට්ට මාංශයට වඩා ඔබතුමයිලා මාංශි වුණා. මොකද කොරෝනා වසංගතයේදී ඔබතුමයිලා ඔබතුමයිලා සියලුම මාංශි මේ ගලේවල ප්‍රදේශයට සේවය කරන එක අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි සියලුම മന്ത്രിවරුන්. ඒ වගේම ගලේවල අපේ සභාපතිතුමනි අපි ඊළඟ ඊළඟ මැතිවරණයේදී මොකද්ද ජනතාවට ඉදිරිපත් මුණ දෙන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දැන් තියෙන තත්ත්වයක මාසයක්වත් මාස දෙකක්ද තුනක්ද තියෙන ප්‍රමාණයකට අපට වැඩ කරන්න සහෝගයක් සහෝගයක් අපට ලබා දෙන්න කියන මේ මේ ඒ වගේම සභාපතිතුමා ගලේවල ප්‍රදේශය ඇතුලේ දැන් තියෙන අපි දැන් භයානක තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි. ඒ වගේම මොකද පාසල් ළමයින්ගේ බේරගන්න අනිත් ළමයින්ගේ බේරගන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව හැමතැනම ළමයි විනාශ වෙන්න ළමයින්ගේ අරමු ළමයින්ගේ අදහස ළමයි ඒ වගේම අම්මා තාත්තා බේරගන්න ඊළඟ අපේ පරපුර බේරගන්න ලොකු සටහනක් ලොකු අපි ලොකු යුද්ධයක් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව. එම නිසා අපි ගලේවල ප්‍රදේශය ගැන කල්පනා කරලා අපි උපරිම සහයෝගය දීලා මේ මධ්‍යවීය සම්බන්ධව අපි සියලුම දෙනාම එකතු වෙලා එක අරමුණයක මේක අපි බලත්තන්න ඕනේ අපේ ළමයි දරුවෝ මේ ගලේවල ප්‍රදේශය බේරගන්න ඕනේ එකමුතුව එක ජීවිතය ගැන එක සහයෝගය ගැන අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ක්‍රමියන් මම වැඩිදුර කතා පැමිණෙන නම්බර් 2002 ගල් සභාවෙත් පහට ඉපක්සි එදා මම ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරනකොට එතුමා විපක්ෂයේ ප්‍රතිලාභයෙන් අතරේ ආදිවාගේ ආදිවාද ඇති වුණා විශේෂයෙන් හේතුවක් එතුමා හැබැයි ඊළඟ එන සභාපතිතුමාට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හක්වා අදසක් කියලා කියෙත් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අපි ලොකු ණයක් කරන් තිබුණා. එතුමා පාරව සංවාදය කරන්න ඒ අය අරන් එදා කෙරේ නැත්නම් ගම්පහ පොළ ආ ළමයක් කරා. ඒ 900 කෝටි 6ක් වෙනවා. ඒ වගේ ලෝන් එකක් කරලා කරලා එතුමාගේ මම ඔබතුමාට ආයෙත් ගෙවන්න ඕන කමිට ඒ තරම් ඒක අතීතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මම පිළිබඳ අපේ ආණ්ඩුමක්තේ නිවැරදි කරන්නේ ඉතාමත් හොඳ විග්‍රහයක් එතුමා ඉදිරිපත් කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ගණන් ඉලවක මේ අය අදාගෙන යමක් ප්‍රකාශ බලාපොරොත්තු නොවුණත් විශේෂයෙන්ම ගලේ රාජ්‍ය සභාවේ ආරම්භය පිළිබඳ යමක් මේ මුළු ලංකාවටම සෙතක් වෙන්න අනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ සඳහා රජයක් හැටියට රජය තුල කටයුතු සියලුම මන්ත්‍රීවරු එමතිවරු සියලු දෙනාටම අපි සතුට ප්‍රකාශ කරමු. කාරණාව මොකද්ද? අපේ රටේ තියෙන වාසනාවන්ත රටක් භූමිය තුල තියෙන සුවඳ වෙනස් රටවල් වල නැති සුවඳක් මේ පොළවේ තියෙන හින්දා වාසනාවන්ත ජනතාව ජීවත් වෙන රටක් ඇටියට මේ රට කවුරු හරි රකී කියන මාතෘකාව අපි කියමින් දේශපාලන අර්බුදයක් දේශපාලන අර්බුදයක් ආපු වෙලාවේ කොවි අසත්ලා වුණා සියලුම අංශ අසරණ වෙලා අපි නන්නත්තර වෙන මොහොතක අධිකර් ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා බාරගත්තන් පස්සේ දේශපාලන දිවිසීමාට ආපු කාරණාවත් එක්ක බලනකොට අද දවසේ මම කියනවා මෙතනදී අපිට දේශපාලන මේ රට ගොඩ යාමේදී දේශපාලන වාතාවරණය දේශපාලන ඡන්දයක් හෝ දේශපාලන වාතාවරණයක් නොමුති කාලයක ඡන්දයක් තියෙනවා කියන කොටත් ඒකටත් මුදල් නැති ප්‍රතිපත්ති මුදල් නැති කාලයක් තුල තමයි මේක දැන් එහෙම සමහර දේශපාලන පක්ෂවල කතා කරන්නේ. පක්ෂවල හැටියට පක්ෂයක් හැටියට වෙච්ච සිද්ධිය සියල්ල බලපුවාම මේ රට කොට යාමේ තත්ත්වයකින් තොරව තමන්ගේ පක්ෂ ආණ්ඩු බලය ගන්න ඕනේ ක්‍රමවේදයක් තුල තමයි මේ රට තුල පක්ෂවල ගණනාවක් කටයුතු කරන්න. මා දකිනවා කොරෝනා වසංගත වෙලාවේ ඉන්දියා ඉන්දියානු රජයේ ඉන්දියාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ විපක්ෂ නායකතුමා ඉන්දියාවේ විපක්ෂ නායකතුමා මේ කොරෝනා වසංගත වෙලාවේ ඒ විපක්ෂයේ ඉන්න മന്ത്രിවරයා ඒ ආණ්ඩුවට දොස් කියනකොට විපක්ෂ රාහුල් ගාන්ධි විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා මේ වෙලාවේ ඒ කතාව කතා කරන්න එපා මේ රටේ තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය කොරෝනා වසංගතයෙන් තොර නිම කරමින් රට කොට යාමේ තත්ත්වයකට යන්න ඕනේ මාතෘකාවක් හැටියට එතුමා කතා කරපු ආදර්ශමත් කතාව අපේ රටේ මිනිසුන්ට තවම තේරිලා නැහැ දේශපාලන නායකයෝ දේශපාලන නායකයෝ කියන්නේ දේශපාලන අරුඩු දෙයක් එක්කම තමන්ගේ තමන්ගේ න්‍යායපත්‍රය අරගෙන යම් යම් දේශපාලන කටයුතු කරනකොට අපිට දුක හිතෙනවා අවසාන කාලයේ හරි අවසාන 2023 වර්ෂයේ අයවැය ඉදිරිපත් කරපු ගල් සභාපතිතුමනි අපි අවසාන වශයෙන් අපි කියන්න ඕනේ ගලේවල තුල හරි ගලේවල ගලේවල මායි වසම් 59 කොට්ටාස 17 වුණත් කොට්ටාස 17 ඕනම පක්ෂී නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරු වුණත් මේ අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දීම යුතුයි කිය ඡන්දය දීමේ කාරණාව මොකද්ද? අපේ තුන ගලේවලකම කියන්න ඕනේකම මේක යනවා හැබැයි විකල්පයක් කියන්නේ නැහැ විකල්පයක් ඕන අපේ වැඩ පිළිවෙලකට කියන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් 1000ක් ඉන්නකොට ස්ටේජ් එක නැගලා හැංගීමෙන් කතා කරන්න හැංගින් වලින් ඡන්ද ගන්න බෑ අපේ අපි පෙන්වන්න ඕනේ අපිට තියෙන මොකද්ද අපේ වැඩපිළිවෙල. අන්න මේ අම්මා රටට මේක කරන්න යන්නේ. මෙන්න මං සල්ලි හොයන්නේ මෙහෙම. එහෙම පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මේක පෙන්වලා තියෙන සල්ලි හොයන විදිය. ඒ වගේ සල්ලි හොයන විදිය කියන්න ඕනේ. අපි රටට දෙන්නේ මේක කියලා. එහෙම නැතුව හිතන්න එපා කවදාවත්. දැන් තිබ්බ පළාත් සභාවත් ඒකත් නෑ ඒකත් හංගලා තියෙන්නේ. ඒක ඉදිරියට ගේන්නත් බෑ. ඒ වගේම මේකත් මොන හරි 50ක් දායි. හැබැයි මේ නම් මේ මජර ජරා ක්‍රමේ මේ ක්‍රමේ නම් මේ පළාත් පානායතන හරියන්නේ නෑ. මේක ඇත්තට විකෘති ක්‍රමයක් මේක. මේකෙන් තමයි මම කිව්වේ එපාම උනේ මේ කාලේ කියලා කිව්වම මම මේක හේතුව. ඒක නිසා ඉදිරියේදී මේ ඉන්න ආණ්ඩුවේ සියලු දෙනා සාකච්ඡා කරලා මෙහෙම හුරු නැවෙන්න හුරු කියලා පාරෙන්න මිනිසුන්ගෙන් අහන්න නැති වෙන්න අලුත් ක්‍රමයක් හරි කමන්නේ තිබ්බ ක්‍රමේ හරි කමන්නේ මේ සමික සංඛ්‍යාවත් අඩු කරලා මේක ඇත්තට වැඩක් නැහැ අඩු කරලා මේ පළක් පානායදී නැවත മന്ത്രിවරයාට ගෞරවයක් වෙන විදිහට පාරේ බැලලා හරි යන්නේ එහෙම ක්‍රමයක් හදලා මේ ඡන්දේ කරනවා නම් තමයි සුදුසු කියන එකත් මම මතක් කරමින් මේ සභාපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු මේ අයවැය සමහර වෙලට ජනවාරි වෙනකොට මිනිස්සු විශ්වාසයෙන් ඉඳ තියෙනවා මේ අයවැය අපි සතුටු වෙන්න පුළුවන් අපිට කණ්ඩායමක් විදියට කවුරු ඉදිරියේ මේක නියෝජනය කරත් කවුරු මේ කුපුවේ වාඩි වුණත් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි මේ ආයතන හදලා තමයි එළියට බහලා යන්නේ දේශපාලන ජීවිතේ පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන මොකද මගේ සභාවේ ලේකම්තුමිය ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලෙ මෙතන ඉන්න නිසා අපි බොහොම අපේ උපසභාපතිතුමා කිව්වා වගේ එතුමාගේ පියත් මමත් මං හිතන්නේ කරුණාරත්න රත්තුමා අපි මේ දේශපාලන ඉතිහාසයේදී අපි තරම් වැටගාපු අපි තරම් බද විඳපු දුක් විඳපු කවුරුත් නැහැ අද උගක් දේශපාලන නායකයෝ ඇවිල්ලා කියනවා 1994 මේ ආණ්ඩුව පිළිතවන්න අපි තමයි මේකට දැවැන්ත ශක්තිය දුන්නේ. හැබැයි සැබෑ තත්ත්වය ඒක නෙවෙයි. 1994 වෙනකොට ඉතා ඇලික් කල්විහාරය මහත්තයලගේ දේශපාලනයට මුහුණ දීලා ඇලික් කල්විහාරය මහත්තයා කිව්වහම ඇත්තම මිනිස්සු අතර ඇති වෙන ලොකු බයක් භීෂණයක්. ඒවට මුහුණ දීලා ඒ කාලවකවාන උතුර අපිට වාහන තිබුණේ කටුනාත් නම්තුමා කිව්වා වගේ අපි දැන් වාහනේ යනවා හැබැයි මේ සභාවෙන් අම්ම කරගෙන එහෙම නෙවෙයි. අපි මට තිබුණේ ඇත්තටම Yamaha YD 50 බයිසිකලය. ඒ බයිසිකලේ ගිහිල්ලා තමයි අපි දේශපාලනය කරන්නේ. අපිව මරන්න ඕන තරම් උත්සාහ කරා. මරණ වරෙන්තු අතේ තියාන තමයි 1988 89 අපි දේශපාලනය කරේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේදී. අද ඔය ජයන්ත මන්තුමාලා කතා කරන පක්ෂේ අපේ අපච්චිලා අපිට උරුම කරලා දීපු පක්ෂේ අපිට දිවංගත ස්ටප්වාර්කි බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන් මේ රාත්‍රියේ දායාද කරපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන අද අපිට තියෙන කනගාටුව. අපි දේශපාලනය ආරම්භ කරේ අපේ පක්ෂයෙන්. ත්‍රිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ පණමේ ආරක්ෂා කරපු පක්ෂය. ඒ පක්ෂය නිසා තමයි අපි බොහොම පහළ පන්තිවල ඉඳලා මේ දේශපාලනයේ ඉදිරියට එන්න අපිට ශක්තිය ලැබුණේ. අපි එහෙම ඇවිල්ලා ආපු ගමනක මම හිතනවා අපි මේ රටට ණය මේ ගලේවල ප්‍රදේශයට අපි ණය නැති විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලේකම්තුමේ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයට එත කවුරු මේක ඇවිල්ලා වාඩි වුණත් අපි ගලේවල ප්‍රාදේශ සභාවේ නිලධාරීන් කියලා ආඩම්බරයෙන් බැහැර යන්න පුළුවන් තැනකට අපි ප්‍රාදේශ සභාව ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි එනකොට තිබුණ තත්ත්වේ නෙවෙයි අද තියෙන්නේ. දරු උපසභාපතිතුමනි මේ කරුණාත් මන්තුමාලා අපි ඇවිල්ලා වාඩි වුණේ සුළුනගර සභාවේ පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ. ඒකේ ඉන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. කම්පියුටර් සෙන්ටර් එක පටන් ගත්ත ඒක ඇතුලේ මහ සභාව තියෙන ඒක ඇතුලේ සභාපතිවරයාට පොඩි කාමරයක් තිබුණේ ඒක ඇතුලේ කාර්ය මණ්ඩලෙ හිටියේ ඒක ඇතුලේ ඔය සියල්ලම කරේ එතන. 1991 ඉඳලා 97 වෙනකම් අපි එතන ඉඳලා 97 මාව සභාපති වුණාම 1998 මේ විද්‍යාවුණි ආරම්භ කරලා කොහෙන්ම සතයක්වත් දුන්නේ නැහැ අපි දෙදා. අපි සභා පොදු අරමුදල් එකතු කරලා ලක්ෂ 46ක් ওই ගොඩනැගිල්ලේ පළවෙනි අදියර අපි ඉදි කරා. එහෙම ආපු ගමනක අපි අද ඇත්තටම අපි ආඩම්බර වෙනවා. සභාපතිතුමා කිව්වාගේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන හොඳම ප්‍රාදේශ සභාව බවට අපේ ප්‍රාදේශ සභාව ගොඩනගන්න අපිට ශක්තිය දුණා මේ සියලු දෙනාගේ සහයෝගයෙන්. ඒ නිසා අපි ආඩම්බර වෙනවා.